В инжиниринговом центре Казанского университета в Набережных Челнах состоялась 13-я республиканская конференция «Малые давыдовские чтения». Все подробности далее. Конференция была организована совместно с гимназией имени Давыдова. Исследовательские работы учащихся были проведены по таким направлениям, как общественно-исторические и естественные науки, русская филология, краеведение и родной язык, лингвистика и психология. Конференция республиканской с международным участием. Сегодня у нас э, прошла встреча с нашими партнерами. Это и университет талантов, это и кванториум, с которым мы тоже дружим, это и, конечно, в первую очередь, э, Набережно-Челнинский институт КФУ, и, конечно же, наши партнеры из зарубежья, наша немецкая партнерская школа Ецешуля ин Зальцведель. Помимо экспертной комиссии, в состав которой вошли научно-педагогические работники Набережно-Челнинского института Казанского университета, было организовано и детское жюри, учащиеся, продемонстрировавшие лучшие работы на конференциях прошлых лет. Диана Желенкова, UniverNews. Ньюс